Amen. juste avec sa gratte. Peut-être va faire un peu moins de pain, Et euh, ça, on euh, là on est encore dedans. Je sais pas. Quoi ah, Je Je suis pour aussi. Hein. Let's go, ça enregistre. Juste va vers ta voix, enfin ton jamais il a besoin de mon micro, il est où Waouh, j'ai ah, Il est là. pop, tu peux préparer. pop il est là-bas. Attends, je vais le faire. bouge pas. Vas-y, continue. Continue. Oh, c'est dur, putain. Ah non, mets-toi sur un pied. L'alcool, ça pèse lourd, merde. Hein. <laughs> ah, elle faisait 12 volts et demi. Hein, Joue de la gratte maintenant pour faire volume. Touche pas ma bière. Hein. Ok, Moi, ce qui m'étonne, c'est quand je mets ça, vous entendez tout. Ça va dans la salle, là. Ouais. Après, je vois pas de notion de plus riche ou moins riche, que je parce que vu qu'on tombe, tiens, on revient dans la réalité, Mais le truc minimaliste paraîtra bien plus, tu vois, structuré, quoi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Bah c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que moi, je veux garder un esprit comme euh, Sensei, c'est-à-dire qu'on entend le thème, tu vois ce que je veux dire Mais je veux quand même que ça soit trippant, quoi, tu vois Ouais, ouais, ouais. À la limite, moi, je peux essayer de le faire pendant que tu sur le truc. Les mecs, En fait, c'est l'attaque et la... la réverbe. Ouais. Euh, quand euh, la stéréo. On y va Ouais. En stéréo, c'est un truc de malade ici. bon, là Moi, tout est ok. Alors, euh, attends, avant de te barrer, tu vas me redire les noms de chaque piste. Bah c'est bon, je peux te dire moi. Ouais, mais ça c'est par Et 8D, c'est moi Et en plus, on respire pas, je trouve. Ah ouais, ouais, franchement, en compromis comme ça, je suis d'accord. Faire tout le bordel que je peux faire avec ces claviers là, je suis pas d'accord. Euh, ça, c'est pour ça que je suis d'accord. fais juste comme ça, tac. Mais t'es vraiment un putain, tu m'as vraiment fait mal. Mais ça t'est <laughs> vraiment un putain. violent. Euh, ah. Là sur papa. Ça fait un très beau plan ici, hein, de Rémi. Hein. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Faut que Hey, hey. pas fait Ouais, t'y retournes, hein, on va. Hein. Tu refais tout. Non, mais tu fais avant. Yeah, yeah Non, tout. Y'a pas de choix. Ah, franchement, vu, euh, entendu dehors, c'était. Ah non, non, non, On avait vraiment la sensation. mec, tout seul Que, que c'était. Un remake euh, du Troisième Reich avec euh, Rafik, en commandant SS et en Rémi avec des, une batterie branchée sur les couilles. So you were better than So you were better Fini Ah putain, il a pas de ha ha ha Dommage. <laughs> ah Ah ah mais c'est ça quoi Oh putain C'est I'm so